azze fulaga kalya aze e, e, e, koma olwamala okulya sente nebagoba simanyi yinginiyavuya kati avuya naye mwana wetu bajja bakwata disikant <laughs> kyemwalikozemmwe basajjammwe mm, mm. you would construct modern prisons mm. muteekemu ne swimming pool muteekemu neki you are heading there olaba omubbi bwadduka omubbi ono alidde emiliyoni ekikumi bwadduka bwezimukabirira ezayuda isikariyoti because we cannot allow a group mm. who, which kills the people extract their organs with one million per person um, um, omwana oliko bakwatanga ta abantu enakulabye oli abamwogerako it disappeared oyo omwana bamukwatadde biliyoni kumi mu nju yali aduliringa n'obwongo ng'abutwala these are easy easy What asatu hmm. one is a kenyan two are chinese another one is a, a rwandese mm. why do these foreigners find their way here to involve in killing people mm. we have turned this country into era nzembaga nti america ntuufu kubanga pulezidenti bwaba tasobolanga institution zonna baziyingirira hmm. n'ekitongole ekyo kyenyini ekyaprocess omuntu n'akizanyiramu hmm. where did say agate all these damaging pictures mzeitamale what is next for kadaga no is simple mm. andi nkugambye nti in all what i have enumerated mm. the, the dance deceptive victories. Okay. It's not Kadag. Kadag mm. mm. has mm. done her job. Naye kagezaako nakkiriza ekifo ekirala nja mukuba n'ekikoyi enkikube kadaga masikyo era wa groupkadaga kan get an international job naye nga tajogeddwa mbatukuwa omulimu omulala ng'oguwani mm. nalewiddeyo omulenzi ng'ayogera museven did not renew his contract Yes. But he, abu he was abusing everybody. Yes. Mm. And how did you take me to president's office? Mm. Mm. abaganda hmm. nalongo abayingidde mu kika kyabasajja emirimu egikolebwa abasajja agikola kati kadaga musajja okay ye musajja tajuukibwa bobobo no hmm. compromise yantutese no the situation siteesera muntu because batugamba even consensus is dominance mm. even reconciliation is dominance me i don't reconcile ngende wange kwebaka mm. gwalowooza nze famire yange tesafalinze i have two medical doctors mm. a medical hmm. ah, doctor hmm. to get for masters mm must be sponsored nga akola mu ddwaliro lya government hmm. my son ali mu usa ono ye ayagala bano tayagala kuvaawo uno hmm. buli gyagenda nti erinnya mirundi nimugeye i have the money 5 million is not big money papasemist let me put it at practice kakati gwe genda yo hmm. nenza you not need before the change anything nti mwe gwe gwe mulezi gwe ndimunteke sente kwa akaunti yangu mm. mbwa bwana azira bakajja you were stupid idiot the first idhete fasima olaba mmwe mulina binalaba nga muwunya ebigere mm. nze siifune nkugambye nti abo enupapasire enumerated the history of uganda yeah. when the governments want to, are going to collapse mm. they first crack and mm. parliament features prominently The first Ikwalo happened in the parliament. Mm. The Pigeon constitution happened in the parliament, which caused us trouble. Mm. The swearing in of Mutesa happened in the parliament, mm. where Nadiope almost squeezed Obote's neck. Mm. The arrest of people, ministers, in, in, in, in 66 happened in the cabinet and the parliament. Mm. The 1966 constitution was a pastor's group of John Holmes, mm. where the hmm. recruiters were over, in, over parliament. Mm. So today, this is the final stage. Katiki Nigeria, she wants to say, ni speaka wa parliament tubakubireko mungala <laughs> we wao gwe na tukubira twist tv butere mu mutambula tulaze era eh, ngatumanya bindi ekibadde eh, mwasoma nnyo mwebale mwasoma nnyo mwasoma nnyo flag bera gwe ngwanda ate mu beginning ngulira gwe yo mukuru mu beginning mu beginning yali nadyope n'obuto omulango hmm. wano hmm. era hmm. kataka n'olanya omulango ebyo byebikirotubiyita predimissions mu politics it cannot be a coincidence this is god's creation if you believe, i hear some people call them semibalokode mm. but when i went to state house and i suffered poison five times mm. mayiri mhm. ekisabo tebyadifu eti balokola ezi nze museetaawo senalabayo omuwala omulokole ogwo naye abakozi bano balabeeta abalokola hmm. <laughs> i survived the poison five times gwene oyalonze omubakawo nobanga ominamu essuubi <laughs> abakabatanisa okuba nti bakola era ngaabeena nibasazeewo nti oranje agenda okuba nti abakwata flag eh, nabe twali ku mulembe eri ngabegambatwako gikwateko atambulira ku sente za organismolanya kati aliko kapeti ya Abana organismabaana baffe emizimu gyaffe olanya gimukaabirira mzeitamale i'm going to play these tapes i'm telling you game. You're going to play them. I'm going to play them. I'm going to play, going to play this morning hmm. tape. And nobody will prevent me. Nobody can kill me. And you, kill, kill, you, you kill me. Hmm. Every magot is paid for by 10 members of your family. Mzee Tamari. Atete banzika. Tetuyeza kukiriza gwanga lino. Hmm. Omusajja hmm. agenda. Nye omusajja na mwagalira omukazi. Omusajja. No. We are fighting over this country. Hmm. we cannot turn our country into Somalia, mm. a failed state. How can it a failed state come about? Failed states come about when criminals take a charge. Mm. Italy had to fight criminals. They had to, Boba mafia ba Italy tibari ingaban. Mm. The mafias in Italy developed Italy to the eighth position, seventh position. Okay. But no, I am going to fuck up my Didn't he attend this morning meeting? Mm. you are watching me didn't yet didn't you sleep in entebe didn't you sleep in entebe wow mzee tamale didn't you attend the meeting this morning did you discuss it chicken of what you are you bali nda chonne chine je na ko roku bi na bali kati tujago tujago boze mu chigu atakati chenge ndokola ne president chigena muwa Eh. ekinigeria kakimala okuggwayoatugenda kus tv nayogende mpozitugendaatukolakumbozi lwokuba nti ensimbi bapromote zabaweddwa sente zabyamuzaitamala aambye nti abakababba emirundi egiwera yanagamba nti abo bo benyine banafunga ensonga yes bali bana bagende wa nga basaba okuba nti bayambibwa kuba abategese bivulu byabwe era nga bagamba ne bateekamu ensimbi zaabwe era nga emijabo giggalo baggalo paka nakatebana kuba nti baggulwawo era nga basaba beere nga bakwasibwa kuba nti nno bayambibwako kuba nti okuba nti basituka ah, omukulu Gen Salim yakola ensonga enabeera nga yagikwasa ofiisi y'omukulu Afande Kayanja n'abeera nga bateekawo akakiiko bapromota bingi ne beerondamu balondamu omukulu yali kakiiko kuri vetting committee eriko omukulu mugerwa ande wa ande invets okwali banywa invets okwali keti kavuma okwali vanira omukulu mukiibi kwaliko uh, afande rubowa eranga assistant wo w'omukulu kayanja kwaliko luba invets kwaliko nabala bisogedde ko nenga kachika kali, kali ku top kaino kubandi kali singa files abantu bonna bategese bategesa ebivulu mu ggwanga era nga bayambibwako kabe kabavetinga baalisinga fayo zali zuwera fayo zibasinga zali mu lusanvu asatu mu lunaana mu ggwanga lyonna promoters bado basene baga nti bano nya promoters abatufu abali mu mulimu guno bazo nga fayiles entuufu zili bisatu mu musanvu era ne baga nti zino ziri approved bagendako bafuna ensimbi zaabwe naye nga buli muntu awaayo fayiro y'okusinziira buki kyabusente zabadde asuubire okuba nti ateekamu era zalina okuba ayambi bwako abantu bonna bano okuba nti bavetingibwa babalirwanga sente zebiraga zaziwera obumbi butano n'obukadde lukaaga 5.6 billion sente ezo uh, genosalimu sate yabamba niziba nga ziyita ziva minist of genda nizija ku kakiiko nizija ku akawunti yaabwe enyi gye bataddewo eya uganda eyajja ku uganda national cultural center akawunti eyo kisente zina okuba nga zigabibwa abantu abaali veted naye munange byagenze okuba nga bikomekkereza ku bantu ebisatu mu omusanvu abantu bafunye ku nsimu zo balinga mu kikumi mu abiri naye nga nesente ze bafunye bafunye miliyoni satu miliyoni emu miliyoni bbiri era nga mulimu ate abalala abeeta betuyita bakabejja mu njogera enaku zino abanene mu mulimu guno bafunye obukadde obuli mu lukaaga abuli mu bisatu kati bano beebuuza bagamba lwaki bwekiba nga fena twavetingibwa twasaba stimulus fund twasaba ensimbi zino gaza tuyambako tubadde mulimu nga gwasibiddwa twagala kubenga tusituka tubenga tudamu okuba nga tukola omuntu yalimu bwa promota ateekeko ka bizinesi akazo naye abeere ng'akola naye nekivayo nti nze taliiki nkata nfunye lusanvu nze tamala afunye bisatu ate omala afunye bbiri ate nga fe twasaba kuba tituyambibwako okube nga fena tubetuku ate nga twali veti nga twayitamu akubuzibu buva ate nga naba tebafunye bagamba nti sente tebafuna sente zabe kubanga baatekayo akawunti sinfu bakola era mu mannya gabe batekayo akawuntisi ngama ebintu bingi ebiri awo mulimu guno eno naye nga abando sente zino eh, okubandi zigabibwa zigabibwa mu abakulu abakulu abamu abadde mu office awe nene okwabadde omukulu mr ojede no mwami okero bamu kwabadde musonzo ngabaza b'ensimbi nenga naye nga bagamba nti sente zagabiddwa mu bukulu pya abamu batutte famire zaabwe ne baziwandiisa batuta abavuzi ba bodaboda ne bawandiisa nga bapromoters abatuufu ne banga nga balekeddwa ebbali so ensonga no mukulu genocide musale ekwatako bagwa advice ku bantu oyamba ku bantu banene baneeno n'ekibuuzika chidda joli mukulu kayanja ofisi yo ensonga eno ekwatako vayo kuba nti ensonga eno mugitereeza namwe abakulu mu vetting committee mulumirwe banamu era bana Uganda bannayuganda mbasaba eno essaawa yakuba nti twerwanako tubeere nga tubeera nga fenyini twejja mu bunya kubanga abantu bano abatutwala bw'omu gara kuba nti yeka botave nabera kaseera nga tusirika ebintu bijja kuba bitutuka ko biteo nga bigenda bugenzi programu embuga yavaayo kuba nti tuyamba ko banansi byanyigirizo yanyigiriziddwa mu mbeera yonna vayo birenge otukire birenge togera ku nsonge birenge eteke ba mulujudde so abantu abakulu bali mu nsonge tubasaba mu birenge muvayo ku bandi mulago obwenka na amazo mukulu tamale nsonge na bantu abantu babbi abantu babbi ara ebintu bino bivu bivu kabida president mu 7 mu 7 mu binyo yasubiza abantu sente abantu sente tuzifunye mm singo baduze wange badenja kubenya ndo mutu singobadenzekanimbulabobwali obusomanyi busajja obwo buyimbi nojewa nkubenyondo omutwe mm. you are stupid mwina ebyobusiribi mwogeramu kitango wange yafa ali mutaka noja nogamba nti wakulemedde kukitanda ovuma nze magufa nkwatakoyimbikamunkabanenkattamukomanyokomulingamazimbabanja emiriyoni zange lukaaga zimaze ebbanga nga tebansasula ngombulya byabo kyovalaba abakazi baffe n'abaana batusekerera hmm. nti bakusasira abazze eggulo nti mwe museveni abajoze n'akamala bomafuna mutemufuna yes fetwasale fetwakola ki musajja gwe sale twakolabatafuna fabatafuna babakoledde asante yapunta ne mateke mutuyitambwazamukuki tombuulira nenkwata kuobwa obuyimbi nojje wange benyono nenkwasa omutwe manjatombulira kumanyako baali bagenda kuyimbira kabaka ngenzeera okugenda tombulira byabusiru wano kati kwa moto kwa ku nsonga endala eh, ekyo tukimaze ntamu ebyogerere wano ŋŋende mbabanja sente zange hmm. mm, sirimufu kamiryako newasale siririnyayo nze sifu kabira mutani wa mirundi hmm. nammwe tujja bana bakonga mudduka mwe musoosi muwanga yayina mumeka sale sente zayina muwanga nezeyali ayina sali za ani ayina ezisinga nemuty abantu abakoledde nembafuula embwa kusasira yanavuma simanyi nzi nonkonwe hmm. nemutya nadu nemuvuma embwa naduli yabanogera ngeddagala nga temuyina nakantu mmwe mm. muleke okujooga abantu ensi eno kati weeyimiridde si walungi basajjamu basale nkubuulidde mm. ewasale yaje nina abeewaffe ngamba likodinga ku vidiyo mm. bagende wasale eggulu ne bajjayo miliyoni bitaano ne bongera ne bajjayo bitaano basuule kasolo tirundi bakambuwalire ewaffe n'amanyumba bajja gatema sente zammwezo kati abanuupu babawadde You think we are fools? Sana, you think we are fools? If we decide to go with the Kadabi, mutu sibamu, mutu sobala. Mutu sibamu, mutu sobala. Bemwe sete waliwa sobala kumira na yogera. Mukomoku jioga abantu. Sana mukomoku jioga abantu. Igonga ulitu, semu zaidi. Sana mukomoku jioga abantu. Sana mukomoku jioga baba kuridi. Mm. Mukomoku jioga. How does one feel? Nti ye, ubudia na mire, kayanja, kayanja yu, atama zika jabba wangu. Mm. lwaki bandi yamaje temugiwa lwaki kayanja tawa bandi yamaje sente bandi yamaje ebintu byonna ebiyina ah, bandi yamaje byayina ebirina byemuwa bano obuwala bwemwebakako oh, buli omwe jagenda ggulu tetujja kujjayo naye bamuli bamudduka mujja kubula we muyita naffe tubogere nti bali apo Mm. yes what do we get from you associating with you imagine mm. abaana bale bawulira kusasa yakuzaawo milliyoni bina fulufiga yakoze wale milliyoni bina yabaleetera ki ay yabaleetera ki fulufiga yabaleeta ekigwe muwana yabaleetera ki nga tebakoleredde basajja mmwe nkwatibako bufuuka bumbowa e, e, ekintu kyammwe kakitandikanobabbi babbi abo baana kyebabaana sente kanaiko mm. tukayanja manyiserefu me ndigende wakayanja mi ndigende wasalensi nsibawo nga nenya mm. ebyo tebiriyo naye nesentera fe nebutazituwa mbabanja miliyoni oyo saleya nimba mm. saleya tuma omuntu naga nti genda okebere oba ekyapa kiri nga nsibiza nawe olunaku lulamba musajja mm. eyamulabira mu nsiko teyadda sale teyadda yali atoanja kwewuvayo newuveyo newuveyo nzire mulujja ntuule enkole mutabani wa mirundi zivera aloganti nefe tuba tulya tubakeneka tubakeneka mujja kulaba abazina amazina ngaekintu kiisi nemirundi azina nti azina bwayabulayabatamirwa mundamuseveni yali ebuuzanti <laughs> abazinamanenigundi mulabyeko nti temulimba nti aa ah, ah. eh. naye yekimuzinzisa ekinti eh, mwamujoka nnyo hmm. nkubuulize ekintu kijja kuyiika wanomulabe abazina amazina mulabe mulabe bemuwa sente ngaate bazina buzingi hmm. omuntu yenna asooka kuwa bantu be abamukoledde naye toyinza kumuwa bakoledde fe mm. tubakeneka bukenesi mbwakamotoka omwana mulaze mugambye mm. kebera emotoka eziri mujjamuno nga yusitiriyo zikibirimu mm. akakamotoka kaabwe kakula ekyabizibu n'amafuta zenga ezasuli ipa for fuel kakati singa siri mugagga nogenda ne kayusaako ku ssomero ngaoli mwavu osobola ogamba omuntu nti omukulu w'essomero nti ndeseposeeteceke nti ojidde mu kamotoka kaabwe ako kamiliyoni mmeka mutujogera ku motoka tetubeeranga kona motoka naye omuntu naawulira omuntu akolera waliwo omukazi wamuyita namusoke mm. pulezidenti yamuteeka mu motoka ye ng'ali kulala ekaliisizo mm. baalumba ennyumba ye ne bagimenyamenya nga balowooza yamuwadise omukazi alina nawaasula mm. naye yabagamba basale baziwa basimanyi kayanja kayanja kayanja mm. lwaki kayanja taziwa bandi lwaki sale sente ezo zowa abayimbi lwaki taziwa bandi y'amagye yo byonna ebirina abali mu gwandi yamaja bonna balina amayumba bajabawambabajabawambabasoma bategeera obuwala ne butwerijjako obuwala ne butwepankirako obuwala ne tubulukana mm. nokalaba akayimbira baabo abo mm. bogerabogetatina muwe mm. abayimbi sente oba bandi yamaje eyina sente oba bali mu bandi yamaje balina amayumba mutawona okuba nti eddaabirizibwa era ngaessaawa mu wiiki ngaemu <laughs> kuba eddizibwa <laughs> omufere namugwanya yabasabye nantu egenda kuba nga eddizibwa abantuubanedamukola naye nga bagamba we bati naye kyembuuza ebyo mm. byonna babikola e- ebyo byonna babikola mm. kubyebakola bino bagenda kuwangalawo myaka emeka kujogo lyebakola mm. ebyo byonna babikola naye kujja ogo lyebakola balibwanaaoyogera ku namugwanja ne mukwa mwana wobote hmm. sibabala mukanda oliwo baminisita besibala mukanda letimiteriyo hmm. you don't ask paaka ejjabba wemula olwo olutobazi lukoleddwa sente meka infact when you set any billion ilaf at you hmm. olwo lutobazi kakati olutobazi ngaogamba motoka okunyiga mm. ezo sina sente hmm. ekyo kitegeeza nti takataka yes hmm. kubanga genda mu paaka omu temuli omwala wakati omanya hmm. emotoka okuzirinya buli kaseera kati oyo oyo oyo oyo mukamwana ate mbu bagamba mukamwana wobe temukufukula tanabeerawo wano kubanga baga nti yafumbirwako nemayamanyira sente bagamba mukufukula mukamana obute mukufukulaabalala babatekamukateteekyeri eh. yekyokubiri hmm. what is more important in that tax park is not the number of vehicles era nabawulidde nga bagamba hmm. stages tewali stages tewali nze motoka ezange kati zikyalina mukibuga hmm. ziyingira buyingizi nezigenda zikola long routes ebyo eh, eh, bikadde byebayina oyina emmotoka empyangu ogitekano bwebasibyakagira bwesibe bifu hmm. abalina amafekete nabagamba mpaka nti mwe abalina amafekete hmm. museveni yampe projekiti nga mugulire amafekete gaveemu hmm. bagatwale muuguma bagasaanuse gakole sigiri n'ebirala eh, gakole sigiri ah, mitayimbwa bakozesa gundi so, so that we move that phase of gundi mm. katumba amala naye katumba amala oyo omwana ajja bba kuba kuba oyo omwana aleeta ekintu bwekintu notakitegeera hmm. katumbu amala nodda mukulwana nababodaboda bodaboda is an illegality kakati nze mbagamba hmm. nti ther two factors one okwo sikukola era nga kagina bwabalimba hmm. kagina abalimba there is road resurfacing and road construction nali ebukuyajo nga ngeeza kuwuga omukolo abaana ne baŋŋamba nti daba oluguudo olwo ennaku wezi kubanga kiki ekyokubiri era nekiwandikako mukatabo kange hmm. njakabao nali mbagambye bigenda obasuula era ngenda kuddamu nkafulumi luli hmm. banzima hmm. pulezidenti nandagira nti ddamu okuba obutabo bwaffe nenkubata sente zange nembuteekamu omukonnebagira nebaanamu enja kubatta disimana yimbade bwa muteka sente kwakawula ate nyezo zikwata nenkusuula eddalugwe muteekako mulabe basajjamu mbwe bangulirire hawo I want money yenga siza kungulirira. Togulwa. Appreciation nokusasula bigundi. Business is You want clean money. Yes. Mm. Nese kunga mbwe tumwe center kana tuogerako. Ngano kuogerako sule mu 7 inga ndaba. Yagambi eh hey, government yengenda kusula ya siza la wanga jaga za cha. Mm. Mwe mulwanenga muwamba famu yero achi tula sija banyaga. Siri wa chikacha musibo mu family akaguta. Mm. Nebo mba mulwanira kwanga njadu yingiramu. Era na luyingidemu ndikusaidia muhozi. Mm. Eh. ate si yeyandagidde oh, bwe balaaba ekintu ekikwata ku ggwanga tubeera politiku hmm. no kati mbagamba nti ekyakadaga ye mukadaga yamuwaki tewali naye mulya muliro mubba mputa mujja kusula mu toireti hmm. like obote like all other schemers you are going to fail today you have started your journey out of state house yes tolina kipi ekyokozeeyo hmm. no nga webaga tugule abanupu tubawe esente hmm. yes if you pamper the generals the sergeant does not overpower kakati okuwa abanupu sente nobagula nga tosolovinze problem solendalajembadde njagala okubalaga wano hmm. erimugaliwo eriwano hmm. eno yabayosi 30000 use of yeah. to get shillings 140 eh. kakati kamanyenyola ekigambo ekyo abavubuka emitwalo esa bagenda funa biyoni kikumi ana mwenda banoonya kusuma abasuma sajja n'abasuma kazi banoonya kusuma hmm. kubba bubbi gula ebintu bya byona biba byakubba That's why they fear me. Mm. Uh, if that man gets money, he can cause trouble. How much money did Bob Wayne get? Oh, mweze muyina, lemuteshe amakutia mnyumba. NCV is the smallest. Whatever yaka akatimba kenjovu, Aha. A mosque which kills more people than an elephant. An elephant, yes. And more dangerous in my current form n'okusinga no <laughs> Very dangerous. Me? Mm. Aha. Kakati nkugamba, mm. njagala gubampe y'omuwa wa government. mm. nga tatugenze na sente ze. Museveni yatutumye ewantu mulale mm. alabe alabe ba mu gavumenti mulimu ansinga okubeera popular. You see the, the, the following on social media bloggers bakula bakule tibuli muna magezi mm. ni baluana na ngano zenwana no bloggers bwina following ya abantu bameka mm. mi mm. ate nzo kwanukula mbanku wadene byo wayogeddo bite ka ku platform ya tuchita contact card mm. i just ignore wayo kakati nkugamba nti going back yep. ekirala ekiri mu taxi park mm. era bangambi mm. noyo namukwanya lumbe mukazi abalamu mu famire yo yinza okuzaalamu abali baabasoma b'ekiseera ekijja nze yankubira simu tutundi nakaana hmm. mm, mm, mm, nagaana kakati mwe wat you don't know hmm. nze mbadde mu takisi omu feverero ngetayi paaka eyo sebaana kizira yagitunda eh, ah, ah. sebaana kizito hmm. omuyindi yajja wano naleeta pulaani mm. to develop the tax park. Okay. Ngomuyindi oli agamba, this is the largest land esigadde mu Uganda. Mm. Wansi wabereyo parking mm. eyemmotoka. Mm. Mumakati muberemu parking ya mmotoka. Mm. Eza taxi. Eza taxi. Nenga nga bw'olaba airport mm. nga mulimu n'ebugundi buno buduukaduuka mm. mm. ate omusajja n'ajja agipanga nga waggulu gundi flowers bbiri zigenda kubeeramu nazo parking okay. you drive your car into the lift lift negisitula negiteeka waggulu mm. kakati bwodda mu evening yolweggulo okujako ababbi ba wano ogamba nti eh, tewali mukati watajetni <laughs> obubbi bati omusajja bwaleeta pulaani wano hmm. abawutoda ne baagala omutta hmm. <laughs> abawutodawo tobazanyisa waliwo omusajja wamuyita kasaayi oba yalagawa kasaayi hmm. naye yali musajja mugamu <laughs> kasaayi yajja ekiro kuba ekibaati naleeta netulagita abawutodda baali basuzeemu eh. naye omanye ekyawonya owatrokita eh, eh. yawanika ebinyo <laughs> yawanika ebinyo bya trokita n'abayitamu wakati kati n'aguma ngaamanyinjaga muli ku mukongo kakati omuyindi ne bamutiisa kakati omuyindi bwe bamutiisa mm. omuyindi yali awadde sebaana omugenzi enguzi nga talina mm. wakikola ki wagidiza mm. ng'ate abaganya okudevelopinga paaka baki bawutoda mm. ate nga bo tebalina sente zikolaki kakati sebaana kyeyakola naayita abagagga b'omu kampala mwenda n'abagaa nti mbaguza sipeese tebamina poloti zaabwe weziri eh, bwagula buguzi kintu sebaana bwaba agenda hmm. n'abayita nabaga nti temubadde mwenda mbongeddemu abalala aba kati mulim kakati paaka eyo eyina abagagga kumi n'omu abagigula okay. naye nga nabo omukisa gwabwe gwe baagala hmm. baagala without the taxi park tebasobola kuzimbawo bizimbe hmm. bamanyi nti taxi park yereeta ki yereeta abantu kyoba olaba nti namugwanya mu magezi ge noona omukyala hmm. mukamwana wobote bwe bamaze okugulawo paaka bagambye mbw abagagga bazze ne bateekamuki ebibaati mbu babijjemu kakati baagala kuddayo wa museveni kumugamba tukompasaeti abagagga abo omanyi museveni wala we oh. bamuzanyira bannamugwanya mm. abasajja bomuowino bagenda ne bawabira state council omusango ogutali guno gwokuba mebyapa mm, mm. ne babasalira e, fine kati ne bagende wa museveni ne bamugamba bagata emisango eki ne bamugamba nti state council omusango gwomuowino zezo sente tuzeetaaga tudire ab'omuowino ebyapa byabwe ne sente kwezi guli mulala naguno mulala kyova olaba omukazi alemedde mukate bajja muttiramu hmm. omukazi oyo tajja kwawulira mu basajja muwino nze nkubuulira nze mbawulire nina risaaji bajjamu ajja kufuna yamubete nti omutw avemu adddeyekwesemuli bawano bajja battira wano ate ekima eri ebibisi ogisanga omulago yazalibwa kulya bibisi hmm. kakati thats the problem in the tax park one hmm. you cannot tell a man like me who is involved in construction nogamba 10 million billion era nazo tezimala kuoga omwana bakola ekintu ekyo nekibeera ku how did they arrive at this company yakoze enjukiriza nga ngaeri fake tewali na tendering tewali naki mm. webali bakwatira awo kino nno ekiseera bannange temwalikolidde mubuvuyo mm, this would be egundi for reconciliation mm. kubanga saini zizendaga saini zendaga saini zendaba mm. nze mumaaso awo wetugenda si walungi kubanga nze kindabikiradda nti ye museveni bamuzinzeeko intelligensi nfu ebino byonna bifu nti singa nze yali tampadde security kati gyebazanyiramu tuleete omusajja amukuba esasi kesanga womutamivu omulala ngenda mukuba esasi mm. osi send the another drunkard uh, uh, singa samwise mumukutu eh, mutano mm. yabadde atadde abantu bange kukini ya bulinzi singa nate sirina mwisako mm. ku mutwe yabadde agenda kukola havoka ewaka why do you send me lwaki abaserikale bange bali omugisu ye mwamutwalawa waliwo ali active ennyo hmm. yanjagalanga muntu ali active nnyo yababuuza nti nzeeyo ku station nga mukama wange tannafuluma ate okukubakuuma bifairive hmm. nomusajja tava ku geti naye bano be mundeetera abalala paaki hmm. akati nkugae nti ekyapaaka ekyo paaka eyina abagagga kumi nomu abagigula i negotiated with these people naye bwokolagana n'abatayi bayigirize nembagaa nti babadirize sente zammwe no theaeinsistingtheeubetaxpark kakati balina okuyobola namugwanya eh, amagezi galimu kati hmm. kubanga eyo eh, gundi kampala st authority erina direct coffers hmm. eh, mu national coffers kuba is under the president yes hmm. tobala kuba kumusekerera tigwe lukwago ogenda okukola mu st authority eya museveni toyogerera mu byabusiru kubanga gwe ne bwonooba munene otya ngaoli meya kabaka ayingira omuzikiti nengatto yes gweoli mupakasi wa museveni buli yagenda okukola mu sekansi oli mupakasi wani kyovala sinza agenda mu presidence office kubeera wansi wa minisita nakalema ajja kuba essimu nalwesakuba essimu obukoko kwonna bukuba essimu discipline him what have said obakwogera kinti nyokobyantumi nyokobyantumi is he said belong to you kakati I'm enjoying my freedom because I analyze mm. everything. Mm. But I had another important thing. Okay. Yeah, uh -huh, by youth. Let me educate you younger people. Mm. You people, the Museveni strategist. When you talk about youth, mm. how many types of youth do we have? This is why you are failed to address this issue. The issue of youth. You have youth representatives. Mm -hmm. This is a misnomer. Mm -hmm. those people they used to representative by their way to parliament era bava mu families ezi prominent abayina sente mm, mm. after they have no relationship at all with the youth nabantu bukiri kalukagula bwo tebafanagana bukiri era bwo bagamba nti abavubuka be bamanyi ba mu university mm. ekitegeeza abo tebasobola kupakoletinga kintuwa this is why women have performed well why a woman irrespective of status ayina ebintu byasharinga nebakazi banne queen yagamba nti bazamboggolera mm. they suffer gundi eh, eh, eh, domestic problems violence mm. they go through labor pains omumbejja naye ebisa bimuluma mm. nabagamba nti ocalifom bamukolera queen yagenda okuzaala n'akaaba abakazi ne bamusekerera kwekumukubira queen azaale nga takozeeki mere wimirikati pulifa ogenda bakulemu abaana ate obusiru bwabwe omwana ono katonda yamukola ngaokuyita mu maama we mm. astiringa mm. kibula bakiyita stilbat okubeera stild mm. kakati kino ekyana kyebakuyisizaamu obuyisaamu disexkigifunyeebyana byabakaga kubanga mbu bwamulongoosa mm. bwaddayo mangu ku mulimu bawaleme kwenda kakati thats <laughs> one nti what use are you talking about mm. are you talking about this university use mm -hmm. when i go to the university me i tell them mm. i don't quarrel about university people mm. because ngamba abana bange mm. nti before you go for a course nga bagikuwadde emakerere mm. waliwo mwana, ngemugezi nge so nnyo sibayi baali bamuwadde biki ku mm. gavumenti gundi Mm. nemuga eh, famire yaffe tebisoma tubeerangako mm. namusiru afaanana bwati naye nga babalekikyala baagala baweze mm. kakati ekyokubiri kyebalina nti balekikyalaze abo babajja mu univesity ne bajja boogera mu baana ba siniya ey'omukaaga ne bakwasa bikoosi ebifu nankabiro yasoma conflict resolution kati baali bamuyiseeko kuteeza amakya negundi environment in europe these ones work are you going to have an environment on every village human is manyani buli omwaga hmm. human resource mm. human rights kundi edikulini human rights you don't have that level wanotenda tuukawo mm. tenda tuukawo ati nabandu sikizi kanya nabo musomesa ebyo mikono is every you see every japanese is an engineer is a mechanical engineer do they have lawyers and judges they have them it, they have doctors they have on the level of development of security mm. kakati nkuganti omwana wa university yeah tayinza kumbuuza mulimu kubanga mugamba ekintu kimu nti gwe wasoma mm. wasoma ngaogenda kukolaki kubanga museveni bwe yajja wano mm. yasanga abaana enkumi bbiri bebafulumira mu univesity mm. museveni alina univesity tebonna basome you have fot universities kakati nkubuulire kikyalina kyamaanyi nnyo olaba ne phd ziringa binyeebwa kuba babula byebakola ne baddayo thats why theyare nabobwetuna doctor of philosophy nti luganda simanyi waliwo simanyi masambazi luganda hmm. phd dr masanga owoluganda <laughs> phds hmm. apart from egundi e-, ziri mugundi kigamba hmm. abavubuka oyina okubategeera mitendera ki owomweso nenawandika ekitabo kyange byonna mu ebiri owomweso onayogera naye oli oli amukikira asoro kogena no womweso no womweso no waludo asoro kogena we kigali ebizibu byonna byabo bibi agena wa boda boda yes mm. kagati today nabavuka benyine betegerije muri mwa bavuka bayine bibekoleddewo ya era gundi akataba gundi walaba gundi nga ham mm. yabagamba nti gundi kati president yabadde agamba abantu mm. muri menna nashe muri meshi you will not get a foreign putting up a pineapple factory bwalabe nana nsezili mu uganda mm. tisobola kusasininga company Mm. nabana bakulimba bali bonna nti bagundi bawa sente mu miyembe balimba mm. baleeta gundi baleeta buwunga kuvaawa kubanga singa emiyembe gibaddewo nga mm. mugamba nti bwegyengera mu northern uganda mugikimayo gyonna nemugisitowalinga nakasero market will be for storage nti abakakati bwetunuulire anti bati bali ku brown nabagae nti abo hmm. basale abo bampise bubi naye olaba bobi weyini abanyeenya bwolaba bebi asambye olugine lweggula omumpi wokukyala aba atunuulira tajja na nyondo abantu baba bategedde nti mulagayobanti balindebe batuyita abokuzanya hmm. olaba bobi weyini abanyeenya hmm. bobi weyini abazunza bwati n'abazunza ow'ebidongo mujja kufuna yaliriyo anti baabo mubatakula kuba mwemulowooza nti buli omu mujja mujo kadaga abeere voisi ngaagenda yaki kadaga agenda kudda waabo eh, eh, ejjuuko eh, lino lino lino erijooga abantu libeeko werikoma bwe tumujooga nga tumutwala mu presidence office nali ninyeeyo myaka munaana nalikugambye mm. nti abavubuka you must study their categories mm. and their needs nga bwe nabagamba nti if we want to develop nad mm. what abaana subject says Bili. a mass communicator and a, a group psychologist mm. why mm. because you are going to change the mind set mass communication and psychology these are change agents Agent, yeah. nti you must study mm. nti lwaki when you look what nads coffee has taken off mm. kuga abantu pakali bakakubere bakafulumye patambula kwe kukumi obwe katulinda kulubi tulinda kulubi na yako ati kwe ku ola ba pate shumulu sa kunyumba ko gambe kufulu mm. shumulu obu shumulu bakagati <laughs> kugamba mm. nti you must study the category of yours of yours yeah n'abavubuka abo nabo n'obajjamu mm. nti osanga omuvuka aliwo omuvuka mutabani wange bamuyita apex apex ayina okutunda buyitirivu mm. but what disappoints ugandans mm. is storage True. nti enyaanya mm. enyaanya kumi bazitunda ddondolo mu season mm. season bwegwako enyaanya bbiri nezigulaolukumibut thereis no storage songa singa omuntu aba tasobola okutereka zize yalima yes. naholdingamwemuzigulemuzikale eh, ah, muzigule kakati ojja mm. nosanga abaana abenakasero omuntu ajja najjira ku loole yenyaanya mm. ajja azituddeko ngazifootodde mm. ate fedda n'omwenge gwe baleese ku mukolo obawa wonna mwejjanga mukulugusa gaali omwenge ogufuuyire tebagutuulako tebagutuulako mm. bano n'enyaanya bajja bazituddeko kakati bwe batuuka enakasero ezo ezibootedde ze batuddeko abakazi bano abafumba emmere zebagula kakati owenyaanya bwe zidiba mm. azizazaawa owalole amugamba nti okuva nzize saa kumi nabbiri weziwera esatu nga ŋŋendaŋŋenda kakati ennyanya zino zitakuliddwa zirakawo alina kuzitekutunda dondolo thats why inatis lwavu nakasero nakasero market hmm. would be for only goonstorage toyinzaga president yabagamba museveni ayina ideas naye mukulembeza atafunyemu ideas ze hmm. kuba babbi museveni yabagamba bwemba ndaga ekawempe hmm. nsanga abaanise entebe zaabwe nendabanaki enkuba ezikubirayo gandi negotiate n'abananyini ttaka abo mm. abantu abo mubateerewo mm. eh, mubazimbirewo amabaati mm. temporary mabaati gabeera ku pipe bwegati ebintu ebirimu okwokebwa omusana ababbi ne babala nti omutetubbamu bazimba katale kekawandege teerimi omuntu alina e, emitwalo ena gyasubuza ennyaanya akatale akagendamu what is happening omuntu akola enteeaa disipuli asobola ogenda mukatalako the capitalist is helping the capitalist kakati akakatale kajja ku endingapo ngaakeedi kubanga abakalimu n'amazzi genyiriga ate bwakatunula eno emanju era bankoko bebaliyo kabedi nga ddamuwekati musisi kakati bononya kampuni tuli ginonya <laughs> ezizo no kampuni mujja kulaba wana abadduka eh. waliwo ekiseera kyokudduka betuyita abaddusi kakati nga tulina abatembi hmm. omuyimba yita batembi bana bagenda okutemba ennyonyi ogenda mu icc omuzungu mugezi omuzungu yabagamba hmm. tolaba gadafi gye bamukola gadafi bamuga asooka okkiriza nti gowakuba lokabi nagikiriza basasule nabasasula obama kyavaabuuza kakati muleesewo pulesidenti nti omugagga sebanlwaki takubwa anti amaze okonfami ate nga amerika yali emantalidde ku iran mm. nti yeyabakubye mm. laba gaddafi gwe yejjayo neyesula mu kitiibwa kakati bano abakuula emitima gy'abantu abatunda amawugwe hmm. nakubeerako omuntu katte ng'omusajja ayogera naga bano bali mu lufula bali mu ludda nti ah, ogugwo gwennyini hmm. bali wano batudde be balina omudidi ogwo kakatiss yabagamba nti hmm. mumuwereze ku serena olwa covid gali agasajja negabali emiliyoni za dola aga kakati bamanyi bwe bataba na sipiika ne bataba na minisita bahati